سلام وقتتون بخیر یه هایی به سرم زد که یه بازی رو که خیلی وقت پیش توی گیت پیدا کرده بودم و معرفی کنم که بقیه کسایی هم که ممکنه ازش خوششون بیاد یا به دردشون بخوره ببیننش این یه بازی اوپن سورسه که اسمش Untrusted ه search کنید آنترستد میتونید پیداش کنید آدرسش هم توی اون توضیحات پایین میذارم و با JavaScript نوشته شده و بازیش اینجوریه که با استفاده از JavaScript و برنامه نویسی یه پازلایی رو حل میکنید و هی به مرحله بعدی میرین که پازل سختتریه حرف زدن در موردش کافیه بریم ببینیمش من صفحه رو full screen کنم و این چیزی که باش مواجه میشیم هر کدوم از این لول هم یه دونه آهنگ زمینه هم دارن اگه پخش بشه نه از آهنگ خب به نظر میاد که بازی داره توی این کادر اتفاق میفته من دکمه های جهت و اروکیا رو میزنم این ادساین تکون میخوره اینجا ببینیم چه خبر این که کامپیوتر رو برداشتیم یه دونه صفحه کامپیوتر مثلا اینجا برامون باز میشه که داستان بازی رو برامون توضیح میده میگه که ما که بازیکن باشیم اسممون دکتر ایوله و توی مجموعه ای به نظر میاد که گیر افتادیم این کامپیوتر رو به همون همکارمون رسونده و با استفاده از این کامپیوتر باید از اینجا خودمون رو خلاص کنیم کامپیوتری که به اون رسیده نکته ای که داره اینه که یه function ی توش نوشته شده که این map ی که اینجا هست رو میسازه و یه قسمت رو ما نمیتونیم edit کنیم که پشتش قرمزه یه قسمتش که پشتش سیاه رو میتونیم edit کنیم و ما با تغییر دادن این قسمت هایی که میتونیم ویرایششون کنیم باید خودمون رو برسونیم به این در خروجی ببینیم که کلن چه خبره function یه اسمش استارت لول یه دونه پارامتر map گرفته و این map رو و این مپ یه سری متد داره که صدا میشن و یه تغییر روی این map انجام میده اونجا که اسم مرحله رو نوشته اینجا نوشته map.placePlayer و مختصات بهش داده X و Y که همین ما بودیم که اینجا بودیم بعدش دو تا حلقه فور داریم یکیش Y از سه شروع میشه تا 10 تا کمتر از ارتفاع مپ و توی نقطه x5 و y یه دونه بلاک میذاره همچنین توی نقطه x ارز منهای پنج و وای یه دونه بلاک میذاره یعنی یه حلقه فور اینجاست که این دوتا دیوار رو داره میسازه یه حلقه فور دیگه هم هست که دوتا دیواری که افقی رو میسازه حالا ما میخوایم خودمون برسونیم اینجا آن چیز دیگه هم ببینیم دیگه یه دونه کامپیوتر هم گذاشته بودن اونجا که ما رفتیم برش داشتیم یه دونه در خروجی هم هست که اینجا گذاشتم خب اولین چیز که به ذهنم میرسه اینه که این دیوارا رو برداریم مثلا این دیوار رو برداریم ببینیم چی میشه اینجا هم چند تا دکمه داریم یکیش اگزیکیوته که این کد جدید رو اجرا میکنه ریست داره و یه دونه هم API داره که هلپه میگه که چه متدایی در دست رسونده اینو اجرا کنیم ببینیم چی میشه خب خیلی راحت بریم اینجا در خروجی همون میگه که یادم رفته کامپیوتر برداریم برای مرحله بعد کامپیوتر لازم داریم کامپیوتر برمیداریم و میریم بیرون خب دوباره اینجا همکارمون برامون نوشته که به نظر میاد فهمیدن داریم چیکار میکنیم و یه دونه میز درست کردن ما توی این میزه میتونیم حرکت کنیم و باید خودمون برسونیم به این در خروجی فقط دو تا خطی که توش چی نیست رو برامون باز گذاشته و اینجا همکارمون به اون گفته که چهار تا کارکتر هوشمندانه میتونه کل این بازیشون رو پاک کنه کل این trick ی که زدن رو پاک کنه ببینیم کلا اینجا چه اتفاق افتاده خب player رو که ما باشیم گذاشتن توی map یه دونه instance وی maze ساختن و این maze یه دونه متد create داره که یه دونه callback توش تعریف شده که پارامترهای x و y و map value رو میگیره اینجا یه سری شرط گذاشتن گفتن که اگه روی player افتاد هیچ کاری نکن return صفر اگر مپ value یک بود یه بلاک اونجا بذار اگر نه خالی بذار این create x و y و از اینجا این گوشه شروع میکنه به ما میده و یه مپ ولیو هم میده که در واقع میگه که اینجا دیوار باشه یا نه این کدی هم که اینجا نوشته شده هم میگه که اونجایی که باید دیوار باشه رو بلاک بذار اون که باید خالی باشه رو خالی بذار چند تا بلاک هم اینجا تعریف شده که این چهار تاست و آخر از همه در خروج تعریف شده خب با توجه به اینکه این به من گفته که توی این کامنت ها نوشته که چهار تا کارکتر میتونه همه اینا رو پاک کنه چیزی که به نظر من میرسه اینه که از همین کامنتی که اینجا نوشته شده استفاده کنیم یعنی من اینجا یه کامنت باز کنم اینجا هم ببندمش اجراش کنم و تمام هیچ نه بود نه رفت <laughs> میریم اینجا خب فکر میکنم دیگه متوجه نحوه عملکرد بازی میشین دیگه همجوری هی میری جلو اینجام که دکمه گذاشته که برین سورس کدش رو ببینین و همینجوری لول رو میرین جلو اینجا هم که در واقع یه جور هلپه این مرحله رو با هم انجام بدیم بعد دیگه باقیشو به خودتون میسپارم خب تو اینجام دوباره هم استارت لول رو داریم ما رو گذاشته اینجا همون حلقه های فوری که مشابه لول یکی هست exit هم گذاشته بیرون که بهش نرسیم نکته ای که داره اینه که توی این کامنت ها برامون نوشته که یه validator ی گذاشتن که مطمئن بشن که block ی حذف نمیشه از توی نقشه که اینجا میتونیم function ش رو ببینیم اینجا حساب کرده که چند تا block باید وجود داشته باشه و validate میکنه که حداقل اون تعداد block توش باشه خب اینم خیلی کار سختی نیست ما به اینکه اینا رو حذف کنیم میتونیم صرفا یکم هولشون بدیم اونور شیفتشون بدیم اونور خب مثلا من اینا رو میخوام تکون بدم خب گفته از پنج شروع تا 5 تا مونده به آخر و توی x x که اینجا هست و وای 10 یه بلاک بذاره اصلا میتونم شیفتش بدم بالا بذار وایشو شو به جای 10 بکنم 8 اجرا کنیم اجرا شد ولی اگه میخواستم ازش چیزی کم کنم چه اتفاق میافتاد مثلا این پنجر میکردم هفت بهم ارور میداد این تیکه ارور درست میکرد خب این دوران پنج بزنیم اجرا کنیم باید بیم بیرون هم جالبه راستی هر کدوم از این هایی که حل میشه به هر روش که حل میکنید و به در خروجی میرسین راه حلتون رو براتون توی دونه گیتاب جیست ذخیره میکنه اینو بازش کنیم ببینیم توش چه خبره untrusted level 3 solution.js این چیزی که اونجا نوشته بودیم و ایناش من کرده بودم هشت از ده به جای ده یعنی تغییر دادم به هشت اینجا گذاشته میتونین نرم یه جا نگه داریم همین بنظر من بازی جالبیه هم حل مسئله جالبیه هم اگر تازه داریم با برنامه نویسی و JavaScript و اینا آشنا میشین میتونه روش خوبی باشه که یکم منطق برنامه نویسیتون رو بهتر کنید فعلا نکته دیگه ای ندارم امیدوارم که به دردتون خورده باشه و برید بازی کنید و ازش استفاده کنید